La commission vient d'accepter tout à l'heure les listes que nous avons proposées pour la commission d'enquête. Ah, Beaucoup de nos adversaires en font partie, mais dans l'ensemble, les maçons sont encore en majorité. Ah, Rassurez-vous donc, ni la République ni la maçonnerie ne sont perdues. Elles ont traversé une crise grave, elles sortiront. commission d'accueil Demandez l'antimafon, le standard de la commission d'accueil Vous me demanderez successivement le Quai d'Orsay, la Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Guerlain. Eh bien, monsieur. Allô Le chef de cabinet du ministre. Allô Mais oui, passez-le moi. Lui-même, à vos ordres, votre cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger. Qu'en aucun cas, on ne parle de nous silence. Compris. Allô Ici Général maisonna À ah, vos ordres, mon cher Larivière. Je compte sur vous, mon cher Général, pour que l'armée ne varie pas politiquement. Elle doit rester divisée, avant tout. Ne craignez rien, j'ai déjà procédé à des changements importants. Tous les officiers suspects d'être contre nous ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. Mes frères, il est indispensable de franchir cette mauvaise espace. Il ne faut pas avoir de mouvement de bourse. N'est-ce pas, mon frère sous-gouverneur Nous maintiendrons la monnaie. La presse de droite doit essayer d'attaquer la presse de gauche. aura quelques temps. Pour donner le change. C'est entendu. partis de gauche doivent faire entente avec ceux du centre et ceux de l'extrême gauche. De la sorte, nous contrôlons le peuple, L'homme populaire, mieux, trop populaire. Bien. Quant à vous, mon cher Garlet, j'ai reçu ce matin une communication de l'étranger. On lui demande d'envoyer immédiatement du matériel d'aviation en Espagne, Voyez en quoi nous aurons tous les appuis nécessaire. Même nos prototypes. Surtout nos prototypes. Ne croyez-vous pas que ce serait dangereux pour notre défense nationale Faites ce que je vous dis. Hein, merci. Ah, je vous ai fait appeler. Que se passe-t-il On ne vous voit plus. Vous le boudez Oh non Cigarette. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Ah, Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Oh, mais bien, voyons, bien entendu. Asseyez-vous. Ah. Alors Ah, Je écoute. Eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Hmm. <laughs> vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi Mais confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe bah, Alors je ne comprends pas. Tant de vertus affichées sur le programme à la porte, tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces, appétits de comitards. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des, que des quémandeurs de bureaux de tabac ou, ou de décoration, ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des, langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant bah, J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. quand je dis dirigeant, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu, mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout. Nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis,